Bugungi videoda oddiy reyslar qachon qo'yilyapti va qayerlarga va qaysi havo yo'llari orqali va albatta o'sha reys bilan O'zbekistonga qaytsak bo'ladimi? Aziz vatandoshlar, barcha-barcha savolingizlarga bu video orqali javob olasiz. Faqat yagona iltimosim bu video boshqalarga yetib borishi uchun, boshqa vatandoshlarimiz ham bilishi uchun sizlardan savob ish qilishingizni iltimos qilaman. Ya'ni ushbu videoga bir dona like so'rab qolaman. Aziz vatandoshlar, kim uchundir oddiy bir bosish, kim uchundir bu katta yaxshilikdir. Kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin deb videoda boshlaymiz. assalomu alaykum aziz vatandoshlar assalomu alaykum aziz yurtdoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiyev va siz har doim aytganman max madiyev kanalidasiz aziz vatandoshlar sizlarga eslatma bemalol erinmasdan erikmasdan pastda obuna tugmasi bor o'tib obuna bo'lishinglarni eslatib qo'yaman sababi faqatgina dolzarb faqatgina kerakli kerakli zo'r ma'lumotlar faqatgina shu kanaldadir o'shaning uchun o'tinglar erinmasdan bemalol obuna bo'linglar qo'rqmanglar undan tashqari aziz vatandoshlar kommentariya qismi 7-24 soat ochiq bilaman men ko'p gapiraman bilaman har xil video qilaman sababi youtube video yaratish uchun undan O'zbekiston havo yo'llari qachon ochiladi? O'zbekiston chegarasi qachon ochiladi va faqatgina o'zbek havo yo'llari bilan O'zbekistonga boramizmi? yoki Turkiya havo yo'llari 10-iyun nasidan e, biletlar sotishni boshladi. O'sha yerdan bilet olib O'zbekistonga keta olamizmi? degan xabarlar ko'payib ketdi oxirgi paytlarda va bilasizlar har doim videolarda aytib boryapman iloji boricha qo'limdan surishtirib bilib sizlarga taqdim etyapman bu haqida ham albatta to'la ma'lumot berishga harakat qilaman agar siz tushunmasangiz yoki to'liq e, to'la ma'lumot ololmasangiz Max deb Instagramdan yozasiz qo'shilib yozadi albatta va o'sha yerdan obuna bo'lgan holatda xabaringizni yo'llashingiz mumkin va obunadan chiqib ketib yana e, obuna bo'lib xabar yozsangiz javob bermayman obunada qolishingiz kerak Xo'p birinchi o'rinda o'sha e, ko'pchilik aytayotgan xabar 10 e, iyunni nodirdagi ndan boshlab e, turk havo yo'llari bilasizlar o'zbekistonga qatnaydigan yoki o'zbekistonga biletlari chiqibdi уже undan keyin o'zbekistonga bilet olsak bo'ladimi deganlar bor Xo'p, aziz vatandoshlar, bu haqiqatan sistemaga kirib tekshirsam, 10-dan keyin Turk havo yo'llariga ya'ni Turk havo yo'llaridan O'zbekistonga e, biletlar sotuvda bor, haqiqatan mavjud ekan. Faqat bitta narsani eslatib o'taman, bu 10 dan oldin ham bu biletlar bo'lgan. Bu biletlar o'zi aslida e, o'tgan yilga yoki 1 yil 1 yilga bilasizlar sistemaga jadval qilinadi. O'zbek havo yo'llari, Turk havo yo'llari, xullas hamma yerga o'sha jadvaldan qolgan biletlar. soxta emas yoki yolg'on emas, albatta bor. Faqat O'zbekistonga keta olmaysiz degani emas. Nimaga? Tashqi ishlar vazirligi e, bundan tashqari prezidentimiz qaroriga ko'ra O'zbekiston chegaralari va O'zbekistondagi karantin yengillashtirish kun. Undan tashqari O'zbekistonga o'zbek havo yo'llari O'zbekistondan tashqariga chiqib ketish haqidagi imzo birinchi, ya'ni to'g'riroq, to'liqroq qilib aytadigan bo'lsam, 30-iyundan imzolangan. Ya'niki karantin tugash kuni 30-iyundan. qaysi ma'noda karantin tugash deganda полный karantin tugadi degani emas e, chegaralar ochilishi o'sha e, bir o'ttizinchi iyun ya'niki birinchi iyulni laylaydagi ldan boshlab boshlanadi deyilgan endi bundan oldin boshqa havo yo'llaridan bilet olsam yoki e, boshqa yo'l bilan chegaradan moshina orqali kirsam taksilarda bo'ladimi bo'lmaydi Sababi xabarlar bo'lsa, O'zbekistonga karantin zonalari qurilgan va karantin zonalariga chet eldan olib kelinyapti. O'zbekistondan o'sha kasallik chiqqan yil e, chiqqan uylardan olib kelyapti insonlarni va bu karantin zonalariga chet eldan olib kelayotgan o'zbeklarni charter reys orqali olib kelyapti. Charter reys aynan o'sha e, tezroq, oldinroq olib kelish uchun qo'yilgan yo'lga. Bundan oldin yoki bundan keyin karantinga bora olmaysiz oddiy reys bilan. E, yana eslatma qilib o'taman. agar siz oddiy reysda o'sha iyul lsidan keyin uchadigan bo'lsangiz karantin zonalariga olib bormaydi karantinga emas to'g'ridan to'g'ri uyingizga ketasiz ho'p bu narsa yuz foizli haqiqatmi yoki yuz foiz bu narsaga imzolandi aziz vatandoshlar bu narsa yuz foizli emas to'g'ri chunki ertaga nima bo'lishini siz ham men ham javob bera olmaymiz lekin 80-90 foizli to'g'ri nimaga deydigan bo'lsangiz keltirib beraman mart oyida turkiya davlati o'sha karantinni yengillashtirish ya'niki 1-iyundan yengillashtirish qarori qo'yilgandi va bu narsa ko'p xabarlarda berilmadi. Lekin ming kasal ko'payishiga qaramasdan, ozayishiga qaramasdan, ertadan, ya'ni dushanba kuni 1-iyundan uje yo'llar ochiladi. Magazin, restoran, barcha-barcha o'sha e, ko'ngil ochar maydonlari boshqalar ochiladi. U kasalligi ko'payib ketib qoldi va yana uzatish kerak degan narsa qaralmadi. va O'zbekistonda ham xuddi shu narsa amal qilinadi. Sababi faqatgina O'zbekiston chegarasini ochib qo'ymaydi, butun aloqalar tiklanadi. Chet eldan O'zbekistonga, O'zbekistondan chet davlatlarga faqatgina inson emas, boshqa o'sha import, eksport uje yo'lga qo'yiladi. Bu narsa oldindan imzolan bo'ldi. Va bu narsani ham eslatib o'taman, bu kun hali beri belgilanmagan edi. O'zbekistonda karantin deb yopilgan edi va qachon ochilish kuni belgilanmagan edi. belgilangan kun esa adashmayotgan bo'lsam aprelni oxiri mayda boshida belgilandi iyulni isidan ochiladi deb o'shaning uchun xavotir olmanglar oldindan ketish imkonsiz yoki e, yana bitta narsa boshqa yo'l boshqa qing'ir yo'llar bilan kirish ham imkonsiz xavotir olmasdan bemalol o'zinglarni kuninglarni kutishlarini tavsiya qilaman endi turk havo yo'lidan olasizmi rus havo yo'lidan o'zbek havo yo'lidan olasizmi qo'lingizdagi biletni kuymaysiz bu narsani ko'p aytganman yana eslatib o'taman sababi qo'lingizdagi bilet albatta официальный bilet va bu narsani o'zi ochiq aytadigan bo'lsam bilet deb hisoblamaymiz bu o'zi bilet emas bu qo'lingizdagi o'sha qog'oz kod siz ketadigan kuningiz siz ketadigan soatingizga olinadigan biletdan oldin e, e, bron qilinadigan kod qog'oz sizni nomingizga olinadi biletni esa hamma biladi aviakassalarda aeroportni o'zida chamadonni berganingizda qo'lingizga beradi tiket deb o'sha bilet hisoblanadi bundan oldingi narsani bemalol xohlasa uzatasiz xohlasa uchmasdan borib e, nechadir foizini olib olasiz pulingizni xuddi shunday holatlar bo'ladi demoqchi bo'lganim bu oldin ham bo'lgan biletingizni uzatish yoki ucha faqat pulli bo'lgan endi karantin bo'lib qolgani uchun koronavirus bo'lgani uchun davlat o'zbek havo yo'llari faqat nafaqat o'zbek havo butun havo yo'llar bepulga kunini almashtirib beradi sababi o'z ularni ularni zimmasi siz bilan meni emas Xo'p, oldindan ketadiganlar, oldindan ketmoqchi bo'lganlar faqatgina charteres orqali ketadi. Charteres haqida hozir gapirmaymiz sababi ko'p videolar qilganman, o'sha videolardan ko'rishinglar mumkin va charter reysda xohlagan odam keta olmaydi. Shuni ham eslataman. A, oddiy reysni kutadigan bo'lsanglar, 1-iyul LSdan boshlab, xudo xohlasa yo'lga qo'yiladi. endi oddiy oddiy reysga bilet olsam bo'ladimi oddiy reysga e, уже ertadan biletlar sotilishni boshlaydi turkiyadan ham lekin shaxsan o'zimni tavsiyam hozircha olmay turing avval haqiqatdan yo'llar ochilsin ko'zingiz bilan ko'ring quloq bilan eshiting keyin oling shu narsani tavsiya qilaman nimagaki aytdim ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi oldindan pul to'lab qo'yib va u narsani kutish eng yomoni bo'lsa kerak sababi ko'pchilik bilet olib hozirgacha o'sha qo'lida turibdi nima qilishni bilmaydi zeroki har bitta videoyimizda eslatyapmiz siz biletingizga kuymagansiz va kuymaysiz o'shaning uchun aziz vatandoshlar iloji boricha karantin tugashini kuchinglar tavsiya qilaman xudo xohlasa e, turkiyada ertadan birinchi iyundan o'sha karantinlar yengillashtiriladi bemalol magazin restoranlar ishga tushadi bilet sotish shoxobchalari ham xuddi shunday ishga tushadi faqatgina 10 bo'ladimi, 20 bo'ladimi? O'zbekiston chegarasini ochmasdan turib keta olmaysiz. Turk havo yo'llari bilan ham aloqaga chiqdim. Turk havo yo'llari haqiqatan bu bilet sotyapti va bular ham chegara ochilishi haqida hali hech qanday ma'lumotga ega emas. Va Turk havo yo'llarini schedule deydi, o'sha jadvalini ko'rib chiqqanimda iyul lesidan O'zbekistonga qatnash aniqlangan. Undan oldin qatnash aniq emas. O'shaning uchun shoshilmang, o'zingizni stressga tiqmang sizlar bilan men muhammadjon madiyev tez orada ko'rishguncha xayr deyishdan oldin kattakon minnatdorchiligim rahmatimni bildirmoqchiman ya'niki obuna va layk uchun aziz vatandoshlar qo'rqmasdan erinmasdan bu kanalga obuna bo'ling sababi faqatgina sizlarga va sizlar uchun ishlaydigan yagona kanallardan biri ko'rishguncha xayr salomat bo'ling